大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享啦！我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理。第四十二讲，神要对你说什么？为什么恶人过好日子呢？ 恳切求善的，就求得恩惠；唯独求恶的，恶必临到他身。依仗自己财物的，必跌倒；一人必发旺如青叶，扰害己家的，必承受清风。愚昧人必做慧心人的仆人。 一人所借的果子就是生命树，有智慧的必能得人。看呐，一人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？三十一节，看呐，一人在世尚且受报，何况恶人和罪人呢？ 很明显的经文里面就是讲一人跟二人的事情。那我们从小我们都会被教导和提醒，啊，就是你要好好做人，做一个善良的人，做一个好人。那为什么要做好人？为什么要做善良的人呢？那特别就是长辈们呢就会说，哦，因为好心有好报。 恶心就有恶报，所以从小我们就被这样灌输了。那我们就在这个过程当中，我们真的很多时候真的是也去学做好。但是当我们出来这个社会的时候，我们会发觉到，哎，不是说做好人就有好报，恶人就有恶报呢？ 特别是我们懵懵懂懂出来社会，刚刚开始接触做工人群的时候，那说实在，还是一张白纸啊，叫做小白一张啊，所以那时候还是比较单纯的啊，没有呃这种的各种的恶念啊，都是比较单纯，也就是真的是乖乖好好做人，好好学习。 好好工作啊，好好与人来往，等等等等。但是慢慢慢慢的，你对于整个的环境比较熟了，啊，你对人也认识多了，知识也增加了，听也听多了，那接触当然也很多了。那发觉到，诶，我们从小不是被教导说，啊，好人有好报，恶人有恶报呢？ 但是在我们的周围里面，发觉你真的是发觉到，哎，不是啊，有些那些恶人，哇，蛮嚣张的哦。但是呢，他恶人他嚣张，但是很多时候人家反而怕他，哎，他做起事来还蛮顺利的，因为人家怕他啊。然后有一些恶人，哎，他明明你就知道他在边就是做错事情，做犯法的事情啊。 而做不对的事情，但是周围却没有人能够奈何得了他，哦，啊，法律就好像没辙这样啊，连他继续做他的恶人，然后没有人敢惹他，他继续犯他的法，然后省吃在那边可能犯法赚更多的钱，哦，所以你是说，诶，我们不是说恶人有恶报，好人有好报了，我。 你发觉到你嗡嗡的在那边做好人的时候，你反而是好人是被人欺啊啊！好人好像是被人欺啊，然后恶人才欺负你啊，你反而做好人的时候，哦，你脚踏实地的时候啊，你真的是哦做牛做马。但是那些不脚踏实地的人反而呢，啊，飞黄腾达啊，真奇怪。那不是我们从小。 所教的呢，啊，那后来人家就呃在当中啦，长辈就丢下一两句话啊，是的，好人有好报，呃，恶人有恶报哦，但是他恶人没有报，是因为时候没到啊，这个我也不知道啊，不过讲就是这样讲，但是今天我要跟大家作为基督徒来讲讲，那你会怎么样看呢？是不是有因，结果就会有果呢？啊？ 所以这个因果这样的事是成立的吗？啊，那有时候基督徒也不要去讲什么因果哦，这件事情。但是我要告诉你哦，实实在在的在文字上有有因，那你有果哦，所以你按圣经来说呢，上帝就是公义的。为什么上帝这个公义呢？公义就是说你哦犯罪了，所以你就灭亡了。 对不对啊？所以圣经很多很多地方旧约里面太多了，全部都一直重复、重复、重复的讲。啊，一人得福啊，上帝赐福他；二人，上帝将祸给他。一人得福，二人得祸。这个在旧约里面多的不得了，所以有这个因，就有一个果。其实这个是圣经。 一直在强调的，而且你在看那个经文的时候，如果你刚才在看的时候，你说你求善的，上帝就有恩惠给予你啊，在当中你给你恩惠，给你生命啊，给你福气。然后呢，假如你是求恶的，你是做恶的，结果你会什么？你就会跌倒。 甚至你会有恶事临到你，也就是说你被惩罚、被管教了，对不对？所以经文是很清楚的，啊，你是求善的，你就得恩惠；你呢就是作恶的，你就跌倒。所以这个因、这个果很清楚，因为上帝是公义的。当然，除了一些事情是上帝特别揭露了，不过实实在在是上帝的公义里面就是有因。 如果你做什么，你会得到什么。当然，我们就说，那为什么你说有因有果？但是，恶人有恶报，好人有好报。哦，然后你说，啊，这个上帝不是说，啊，一人要得福，呃，这个恶人呢要得祸。但是有些时候，我真的是看不到啊，哦，我看不到，我一直看，我一直看，我一直等。 甚至有些基督徒看到那些恶人讨厌的人，啊，恨他的时候，甚至有些可能是恨到一个地步，还为他祷告，祷告他也照样。I don't know，不过我相信是有。但是结果是怎么样呢？哦，那就是时候没到。哎，这个也是有道理。为什么呢？因为上帝有上帝的时间，上帝有他的旨意，要怎么样对这样事，对这样的人。 啊，然后上帝有他的旨意，就有他的时间。什么时候上帝会管教？所以那真的是哦，不是没报，只是时候没到啊。第二呢，那就是说你现在看到他这么饿，你为上帝会管教他啊。但是问题是说，上帝可能管教他的时候，可能你也看不到，因为你需要有这样的年岁。 你需要有这个机会，你需要在某个地方某一个点还继续看得到他，可能上帝已经在管教他，但是那时候你也看不到喽，因为你不可能一生人就跟随着哈这个恶人的。第三呢，就是事已经摆在你的面前了，你看得到他也是在被惩罚的，但是有些时候你也不知道。 你也不明白，所以一时候没到，二你看不到，第三你也不知道。但是有一个非常肯定的，那就是三十一节，所以我重复的读了两次。看啊，一人在世，尚且受报，何况恶人和罪人呢？那也就是说，那义的人呢，上帝都会有报。 你做得好，做不好，上帝都会有报。基督徒听清楚哦，不要说你基督徒你就没有报哦。何况，甚至是你是恶人，你是罪人，你更会遭报。也就是说呢，很清楚的，最终做恶人做恶事，没有一个人逃得了上帝。 公义的审判跟管教，最终审职是在今世看不到，但是你肯定的主再来的时候，必然也逃不了。这是上帝对你说的话。我们祈祷，主啊，帮助着我们。 让我们不要滥用你的爱，因为你有爱心，你不会惩罚，不会管教，你不会报应着我们。但是神啊，圣经非常非常清楚的告诉我们，你是公义的神。当我们做错事情的时候，当我们作恶行恶的时候，神你的管教是必然会领导我们的。所以，给我们警惕我们的生命，让我们。 一世人就是求善做好，而不得罪神。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，请转发爱心支持。周一、三五，再见。耶稣爱你，与你同在。上帝祝福你，那我也。 恭祝你二零二二年农历新年，我们是新年蒙恩喜乐伴随你，给你心想事成，上帝爱你啊，上帝祝福你啊！有什么话可以留言哦？那我刚刚也是就有收到有一些人问一些信仰的问题，所以我也给他回答了。 希望大家也能够有所的互动。